O seguimento da folga, como era de preverse unha asamblea que fixemos ante do sindicato, foi un éxito, igual que foron os catro xornadas que fixemos no mes de maio, Consideramos que estas xornadas a de mañan a de pasado van ser outro éxito rotundo e como acordamos eh, vamos ampliála a diferentes polígonos. Mañan toca o polígono de Cerceda e o de Carballo. patronal non está capacitada para negociar, xa que non entende cales son as líneas vermellas as que estamos en este momento que non queren asumir, como é non a perda de poder adquisitivo, os famosos eh, IPCs que teñen que ir a tablas, cando eles non queren que vayan. Eh, temos pendiente de negociar a subrogación, entenden que poderíamos acercarnos moitos, porque xa non poñen eh, limitación no número de traballadores a que podría afectar onde se fan as, eh, os mantenimentos. Eh, mañán temos piquete ás 7 da mañá serán eh, no polígono de Berto, en Carballo, con salida de manifestación ás 11.30. Eh, temos eh, tamén un piquete ás 6.30 no polígono de Cerceda, diante de Fresno Metal. Eh, consideramos eh, que temos que seguir dando callo. Eh, está visto que con esta patronal con cada convenio do metal que teñamos que levar a acordo vai ser con foros. É imposible a día de hoxe chegar a algún tipo de entendimento. Convenio do metal! ¡Sí! ni un paso atrás.